Oh. Hendes mund er ikke mere spændende. Nå. Shit. Tired of your mouth. You don't give me good enough blowjobs anymore. Fuck rocks, get bitches. Så vil jeg gerne klemme sten, hvis jeg kunne få en bitch ud af det. <laughs> Så ville det være det hele værd. Var det ikke også i Danmark, hvor det var en kvinde, der blev voldtaget øh, med sten? Oh god. Så var hun blevet fanget nede i kælderen, og så manden han propper stien op i røven på hende. Oh god. Mm. Ja, ja. Tilbage. Åh, oh, jeg sidder lige og stener. Ah, ja, det er så vildt. Clever girl. uh. Åh, oh, det er en Jurassic Park-reference. Clever girl. som om wint? oh, jeg har hun hammer ham råben. Hvad sagde du? det er en tør småkage. En tør småkage? Ja, Dat is de autobalances. autobalances. Nej! Ah, du kom på modstanderen så. Nej! Fuck, hvor <laughs> snyd! Øh, det er autobalance. Og jeg var midt i et kill. Var du det? Ja, jeg, jeg skulle lige til finish en. Åh, nederen. Nej. Hvordan skifter man hold? Jeg skal trykke ind og swap, men det kan du ikke. the Hvor snyde. Hvor snyde. <laughs> I mig bare. Så var vi bare sådan rigtig, vi gider ikke engang bøvle, men åh oh, fuck. Ej, det er dig! <laughs> Nej! Jeg <laughs> fucked op. Står du dernede? Jeg var skidt på dig. bum, bum, bum, bum, bum. Hvad fanden er det på jeg? Iiii! Ui. Ui. Du rammer mig ikke engang med noget. Sådan der. Nu Nå. Hvad så dig? Nu har de alle pointsene, men vi vinder alligevel, fordi vi bliver ved med at tage over dem. Der kommer du igen. Halløj. Så <laughs> hvad skider på jer. Jeg giver ikke op. Ej, fuck. Fuck. Fuck. Fuck. Fuck. Fuck. Nej, nu har hunden. Fuck. Nu tog hunden, den bitch. Fuck. Lige snart de kommer ind range fra min turret, så I får endnu mere slag. Klam homo. Få ikke noget, at... Få ikke noget, at jeg står og skyde på mig. Det er din tur. Nope. Nå, nu er du klam, mand. Hvor er du klam. Vi var... Ej, hvor, ej, hvor gik det dårligt for mig. Jeg dræbte, det, mand. Jeg dræbte kun to. <laughs> Står bare der om. Det var på den måde. Ah. Your team is victorious. Og dræb 6. Okay. Hey. guess what? Bye bye. Oh jeg ramte lige en sten, inden jeg landede. Slå hovedet ned i en sten. Nå, det var godt, det der. Jeg stod sådan ved kanten, og så var sådan, hey, guess what? Nu falder jeg ned. Oh no! Og så døde jeg ikke engang. Hold on to your points. Seize theirs. Seize theirs. For the horde. <laughs> oh god, dude. Oh fuck, nu jagter de mig. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Okay, ikke alligevel. Ah, nice. Dukkede du lige op. Ja. Hvor er min tøl af? Der er den. Okay. The orb jo, det passer vel. Åh oh shit, der er mange blå nede ved Orben. Ja. Holy crap, det er noget af en fuckfest, der går i gang der. Ja. Jeg ved, om jeg kan tage den lige foran en. Ja, det kan, kan du ikke? Det. Jeg kunne jeg fandme. Jeg fik den fandme. Hold da op, nu. Der er spørgsmål bare, om du kan komme herop igen. Jeg står og kigger på. Fordi hmm. det er progress. Hmm. Det ikke for godt ud, dyrt. Det ser Nej, det gør, slet ikke godt ud. Jeg supporter dig herfra. Står skyde på den så meget, du kan. Men du har den stadig? Ja. Mm. Bare ved. Jeg er lige her nu. Jeg har sikret den anden side. Fuck, vi smadrede dem, mand. Men jeg gå ned og prøve på at hente den igen. Det gør du bare. Jeg holder det her op. Det eneste, jeg har gjort i det, i det her endnu, jeg er ikke engang angrebet nogen som sådan. Ikke så meget. <laughs> nu har jeg den igen. Mm. hmm Nu kommer du op, kan jeg se. Mod dø, motherfucker. <laughs> så, det var fandme sur. Skifter lige så snart. Sådan der, nice done. De balancer lige om lidt. Ja, må vi håbe, du ikke kommer på modstanderholdet igen. Jeg er kraftedet med sur. Det var ikke. Gjorde du heller ikke godt. Bager, og så starter du. <laughs> du går bare ned og tager det. Det er det eneste, jeg har gjort. Jeg har knap nok angrebet nogen i den her tur her. Jeg fucking lader det. Okay, det, det kan jeg nok ikke gøre nu. Nu er der ret mange dernede. Jeg prøver igen. Ja, <laughs> bare prøv det. Bare prøv. Nej, fuck. Min mus er død. Igen. I igen? Sådan der. Nu har jeg noget op igen. Nej, jeg kan, jeg kan nok ikke gøre det igen. Jeg prøver. Jeg prøver kraftedet med. <laughs> De går lige forbi mig! Okay, der kunne jeg ikke. Hey, man. Nice. Det var fucking let, det var. Mhm. og, så fik, og så fik jeg så få point for det. Jeg afleverede fire overbord. Så fik jeg så få point. Det er så skuffende. Jeg, dræ... oh, no, jeg, jeg dræbte en. jeg fik, kun, jeg fik også kun tre kills. Ja. Hvad sagde vi ja til? Læs chatten. good. It was normal. Quick la out.